大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。今天第一百二十二讲，神要对你说什么？不要害人害己。 真言在愚昧人的口中，好像荆棘刺入醉汉的手。真言在愚昧人的口中，好像荆棘刺入醉汉的手。不要害人害己。当然，这样的一种的表达跟形容，对我们受华文教育的人来说，哎呀，其实我们是。 啊，非常的熟悉，我们也常常这样讲。那那个重点呢，就是你可能自己受到伤害，也可能带来别人的伤害，所以不要害人，也不要害己。所以这是一般就是在处理一些事情的时候，做一些事情的时候，你就要做对。如果做不对，你可能就会害人害己了。那我们呃。 今天呢，这样的一个呃经文里面呢，我们开头的就看到它就也写着啊，就是真言 <laughs> 经文来自真言，所以他在经文里面他自己也写真言在愚昧人的口中，好像经济之入醉汉的手啊。真言大家也知道啊，就是来自真言书里面啊。 这也是这样的由来。那对于基督徒来说，基本上你信主一段日子，你应该也常常听说啊，圣经是神所默示的，是于教导人啊，使人有益啊，大概你都非常的熟。然后甚至你也会有呃这样的一个呃机会学学会怎么去背这个呃圣经的这个经文。所以我们在讲的时候，就是重点就是说。 圣经是很宝贵的啊，是上帝的话语，是要叫人得到帮助。所以真言呢，我们所读的，它也是啊，就是在圣经里面，一定就是要使人家得到帮助的。所以它有一个很重要的啊，就是啊，这个经文，经文呢是大家假如知知道的话。 他就是呃过去啊的这些的圣徒、就业人物写了，然后呢就通在历史的过程当中呃认定为正典，所以继续留下来来作为我们的信徒的一个呃生命的这个指导，我们人生的一个标准啊，所以这个圣经就是呃非常的宝。 贵，所以要去怎么样去很好的去解释这个圣经呢？而且要解释的对的话呢？啊，那你在这个经文里面你看得到，假如是真言在愚昧人的口中，哎，那就很麻烦了，就很麻烦了啊！因为愚昧人他就经可以说是愚昧人的相反就是智慧人嘛，所以愚昧人他不是。 呃，智慧人啊，敬畏耶和华是智慧的开端，所以他不是智慧人，他也当然就没有敬畏耶和华，没有敬畏耶和华，他怎么样能够明白上帝的心意？他怎么样又愿意讲出上帝的心意呢？然后又怎么样能够去很好的解释这个经文呢？当然他就做不到了。所以呢，对自己来说呢，哎，哦，就是啊，对自己。 啊，没有帮助，对别人也没有帮助。那假如我们稍微引申一点的来说，圣经基本上只有一本，当然是这个一本的圣经呢，可能就有不同的版本，就是不同的国际的的这个语文的版本啊，你可能有德文啊、拉丁文啊，啊，就英英文啊、华文、印度文啊，这翻译出来的，然后翻译出来的版本，然后有可能就有。 不同的啊，不同的这个触盘啊，但是我们可以说这些的不同呢，稍微可能有一些的出入，但是整体上应该都呃问题也不大啊。但是呢，我们却发觉到，哎，同一本圣经，但是假如它交在那个没有敬畏耶和华的人手中，交给那些愚昧的人手中。 啊，比如是什么？比如是一些极端派的人，哇，他解释圣经哇，非常是偏激和极端的。更严重的是教在什么？教在是异端邪说的人，啊，他们就把这个呃经文呢啊，按着自己的心意去解释。所以你会发觉同一本圣经啊，但是他们解释的一个的方法，哎，没有敬畏耶和华。 然后是用愚昧人的角度去的话啊，那就带来我们这个教会历史，还有我们现在甚至是现在了哈啊，有许许多多的这个呃，对于圣经的一些的误解、错误啊，那么一些的麻烦的。所以，我们说圣经的话语呢是很宝贵的，所以我们要很好的去掌握它，然后去解释它。 让上帝的话语去解释明白，是叫自己得帮助，别人得帮助，而不可以没根没据，然后也没有这样的一个能力资格，然后乱解乱套啊，这样就把上帝的话语、上帝的心意乱解释了。所以大前提一定要什么？一定是要一个什么智慧的人。 真言在愚昧人的口中，哎，这个就是不好。所以真言要在智慧人的口中啊，所以一定要有智慧。那有智慧的人，他一定是要敬畏上帝的人。如果你交给愚昧人那乱解圣经的话，就好像瞎子领路这样。哎呀，我们跟着他一起哈，进入陷阱，很危险啊。所以一定要敬畏耶和华的人。 第二呢，我们对于圣经呢，就是要带着一种谦卑的态度，不可以看为随随便便啊。你需要什么？你需要有学习，你需要去学习啊一些神学基本的神学啊。我说基本的，不是说你一定要去考一个博士学位、硕士学位，不是。你对圣经一个整体的概啊认识啊，圣经每一本。 的一个基础，你大概要有一个呃呃这样的知道，你也知道圣经呃解释的一些的原则啊，你不好断章取义，然后按自己的意思去解。当然，你这样听起来是不是？我们需要回去到过去改革呃运动之前，哎呀，天主教只许可神职人员自己有圣经。 啊，他们去查考，或者在圣殿里面放在这个圣殿的呃呃一本圣经啊，然后甚圣职人员就是在呃他们的这个聚会里面打开来读啊，是不是要回到那个时候这么严谨？哎，也不是是这样的，因为后来就是改革过后，人人皆祭司嘛，所以大家也就知道可以啊自己拥有圣经，自己可以看圣经，当然就随着。 这个时代，呃，越来越多的这个人接受教育，或者是呃呃经济能力许可买圣经，或者是资讯也越来越发达，啊，所以就变成人人兼知师的一个角度之下呢，哎，就变成发展到哎，每一个信徒你信主都要有圣经哦，哈，当然现在啊不一定是，但是啊可以说这个资讯啊的发达呢。 你基本上啊，没有实体的圣经，你也有电子圣经啦。啊。没有的话，你随时当落一个也可以。没有你打开电脑，你也可以。所以圣经可以说啊，是随处你都可以有，有到很多很多很多很多的版本，所以它是没有问题。所以在人人皆机师的一个基础之下，人人都可以看圣经，这是非常美好的事情。 但是它却有一个弊病，就是人人见机师的一个角度之下，人人都可以自己看圣经的时候，又加上现代的所谓的人权民主。哦，我我我我是人权，我有我的人权啊，我我有我的资格。然后又后现代没有绝对的情况之下，哎，那你解释圣经，我也可以解释圣经。那你发觉到是，在近代来说，那大概是二十。 十多二十年前，你会发现啊，很多人就是自己都动不动啊，就自己呃拿了圣经，自自己解释了圣经。对于圣经没有概括认识，对于啊基本呃呃呃教义也没有认识，也没有懂得怎么解释圣经的一些原则。哇，就大家就自己这边解那里解，你就发觉到很多时候这样的解释圣经呢，就把这个圣经。 原本的意义，上帝的心意没有很正确的解出来呀，啊，这样呢，其实呢就不是太理想。所以这个情情形呢，按现在来说，其实也蛮普遍，也会发觉到啊，这些呃，当然这样讲就好像我们拒绝别人来侍奉，但是我认为呢，啊，真言在愚昧人的口中啊，就是这些人是讲。 真言的人讲真言的人，但是假如他是愚昧人，他没有敬畏上帝，他没有对上帝的话语认识，他没有一些的基础受训，然后他自己就按自己自己意思然后去解啊，那就不不理想了。但是因为在这个时代，有些时候，抱歉的说，有些时候在教会侍奉的人也不多啊，然后主日学老师啊，什么组长啊，查经班啊。 神职就是讲员啊，就是由信徒来讲讲到了，这些等等都没有认真的看待的时候呢，结果那那个圣经解的时候就解的不对了。而这个经文呢，真言在愚昧人的口中，好像经济刺入醉汉的手。那那就是要解释说，为什么那个真言，它在愚昧人的口中呢？ 是不行，是不好的，因为为什么？因为愚昧人在解释圣经的时候呢，他不能使到别人得益处，因为他乱解，或者按自己的心意来解。那下面的这个比喻是什么意思？经济大家都知道，耶稣呃钉在十字架上，很多的图像你会发觉到，就是戴在他头上。 那个荆棘，那个荆棘很多时候就刻画着，啊，伤到他的这个头额这边啊，流了一些血。这就是一些植物来的，这些植物它的这个刺是相当的，呃，粗啊，相当粗，所以啊，这个荆棘那刺下去呢，那是会使到人家会受伤害，会流血的，那。 这样的话，我们可以这样讲，这个比喻是说，经济如果经济刺在你的手上，刺到你的身体上，你会有什么反应？那你肯定的，你看到耶稣的头啊，那个头头额啊，就有血流下来。那你肯定的，刺下去你会疼，你会痛，你会跳起来，那你甚至会流血，你会感受得到，对不对？ 但是，假如你交在愚昧人手中，意思是什么？意思是说，你由愚昧人来讲圣经的话的时候，那个经济根本起不了作用，因为醉汉啊，喝醉酒的人，当他有经济刺他的时候，他也不知道痛。喝醉酒的人，他不知道什么事情发生，他也不知道痛。 所以，假如你把上帝的话交在愚昧人的手中，其实由他讲出来的话，那其实根本是什么？没有益处，不能使到人家的生命改变，不能点醒别人，不能叫人家反省，不能叫人家醒悟过来，这是。 神对我们说的话，我们要认真的对待上帝的话语，不能将上帝的话语、真言交在愚昧人的口中，让他们乱解乱讲，否则就没有任何的意义了。我们一起祷告，天父上帝啊，你的话语是何等的宝贵。 人人皆机师，我们每个人都可以自己拥有圣经，自己看圣经，自己去灵修。但是在这样一个前提之下，我们自己需要做一个敬畏耶和华的人，我们自己也需要付出时间代价，认认真真的看待上帝的话语，付出时间代价，好好的去学习，怎么样去解释圣经，了解圣经，明白圣经，而让我们不只因为。 啊，我们自己的愚昧，而使到这个上帝的话语受到亏损，而没有使到听跟讲的人真正得到益处。所以我们祈求恩主，让我们帮助着我们，让我们好好的去珍惜主你的话语，好让你的话语是使到我们成为真正的智慧的人。 我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力。欢迎你转发，让别人也得到福音的好处。请在这个留言区里面写几个字。 你不能写多，或者你没有什么呃表达思想。不过你可以去看别人的东西，那其实你也可以写几个字吧，啊，来鼓励鼓励我，其实也是不错的哦。啊，来，再见啦。